सांझली बांधो मांझली बांधो सांझली बांधो भांझली जाओगे निचल झरना दायम लुया दायम ई मंगा से दिलम ई मंगा इन दो मीना तंगी निचल झरना रे दायम ई मंगा से दिलम ई मंगा इन दो मीना तंगी निचल झरना रे दीपिंग टीपंग चापातिंग दिल में इमारी दो कूरी दूलर बागन सजाती दायम इमारी दो कूरी दी किमटी पंचा दिल में इमाम रिदो पूरी दूलर बागन सजाती आम की सारी ईरन शर्मा परी दिलम इमन से दायम इमन से दिलम इमन से दायम इमन से इन दो तंगी में चल झरना रे दिलम इवंगा से दायम इवंगा इन दो तंगी में चल झरना रे बांग तो साजली बांग तो मांझली लंदा दी पिल्ली के परम रोर लंदा कुली आरन मने पेरज दुलर गाती बानर तीजे दिसे माता कंदा दी पिल्ली के परम रोर लंदा कुली आरन মনে পেরাজ দুলার গাতি বানার তিজে দিছে মাতা দুলার পারা হিতে দেলাং তোলোয়া टाइम इमंगा मंगा से दिलम ई मंगा इंदो मीना तंगी निचल झरना रे टाइम इमंगा से दिलम ई मंगा इंदो मीना तंगिनी चल झरना रे बांग दो सांझली बांग दो मांजली बांग दो सांजली बांग दो मांजली चल झरना दाएम लुया दाएम ई मंगा से दिलम ई मंगा दाएम ई मंगा से दिलम ई मंगा দাইম ইমাঙ্গা সে দিলাম ইমাঙ্গা ইন্দোমি নাই টাঙ্গির নিচল ঝরনা রে দাইম ইমাঙ্গা সে দিলাম ইমাঙ্গা ইন্দোমি নাই টাঙ্গির নিচল ঝরনা রে ইন্দোমি নাই নিচল ঝরনা রে